هذا القارب اللي امامكم اللي مثل البيت ممكن عائله تاجرها لمده 30 دقيقه وتستمتع في جوله جميله في داخل هذه البحيره الصغيره بحيره بارز هنا بامكانكم الاستمتاع بنشاط ال zip line قياده القوارب والعاب آه نقول تشالنج للاطفال العاب جميله ممكن قياده الخيل في هذه المنطقه لكن قياده الخيول لا تتوقع بانكم راح تاخذ الخيل وتدخل بالغابات وتطارد بكيفك لا مسافات قصيره تدفع لفد 2000 آه، 3000 درهم لمده 10 دقائق احتمال آه، تاخذ لك جوله صغيره وللاطفال مخصصيها زيب لاين هذا أود أن أذكركم بأنكم مع قرارات السياحة في جمهورية أرمينيا love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can I'm a to my face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate I attack And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal When I